Здравейте, мои любими ученици! Хайде да си изпеме заедно песента Пусто, лудо и младо. Чудесни сте, стойте си вкъщи и се пазете! До скоро!